концентрацияланган азот кислотасында жездин кычкылданышы азот кислотасы өтө күчтүү кычкылдандыргыч чыңалуу катарында суутектен кийин турган активдүүлүгү аз металлдар менен да аракеттенишет концентрацияланган азот кислотасы өтө уулуу зат бөлмө температурасында дагы учуп кетүүчү уулуу заттарга ажырайт азот кислотасы менен иштөөдө сөзсүз түрдө коргоочу көз айнек жана маска тагынуу керек химиялык идишке аз өлчөмдө концентрацияланган азот кислотасын куябыз. Концентрацияланган азот кислотасына жез пластинкасын салсак эритме жашыл түскө өзгөрүп кызыл күрөң түстөгү көбүкчөлөр бөлүнүп чыгып азоттун оксиди пайда болот бул реакция экзотермикалык реакция болгондуктан жылуулук бөлүнүп чыгуусу менен ылдамдап азоттун оксидинин бөлүнүп чыгуу көлөмү көбөйөт